有二七二的朋友们问说：“请问您对台湾迈向双语国家的政策的看法如何？是不是有必要？而且不管是还是不是有必要，那原因是什么？那这个如果要就是认真回答的话，我们剩下时间就用完了。这个实际上是一个 seminar 的题目，但是呃，我我我想我就很简短说了。如果要追问的话，可以很欢迎按钮追问，或者是在 slide 上面再追问。呃，对我来讲，呃，双语它比较是呃不是特定的两种语。” 言，而是是不是习惯在好比像说我们看电影，很多时候听是听呃一种语言，但是字幕是另外一种语言。那或者是呃我们在像我在用 s l i d o 的时候，常常就是呃就是因为我在脑里面是用英语来思考， <laughs> 那但是我在讲出来的时候，我在脑里就要经过一次的转译。那但是里面的很多的引用的这些 source material，那等等，那当然又是英文的，所以我就要很确定说，哎，那你现在问的这个字。 我如果在那里要引用一个或我开一个什么网页出来的时候，OK，语言还在 Mandarin 的时候，但是我的就是呃文字的部分又可以切换到别的语言去。那呃，我们看到很多，好比像在新加坡等等，那它的所谓的双语环境，有的时候也就是真的不一定是英文、华语或者是英语、中文，那也可以是呃，就是它的。 自己的 native language 是怎么样的口说语，然后再配上就是共同的那一层英文的 caption。那我们现在的大部分的机器翻译，现在的语言模型其实都已经是呃超超语族的，就是说你如果呃像 GPT 三啊这种东西，你训练了一个呃就是了了解某一个大的这个语言资料库里面它的内在逻辑的这样子一个机器学习的模型，那很多时候你可以用一种 transfer 的方法，然后去把它好像机器翻译就是在欧盟。 的各种语言里面彼此互相交叉翻译，这边训练好了的这件事情，在别的语言对哦也是都是可以使用的。所以对我来讲，双语其实就是你最惯用的任何一种语言，可能你的母语等等，然后跟你现在想要去接触的另外一个文化、另外一个社群，那是它是一套呃方法，是告诉你说，那你可以怎么样子在保留你本来这个文化情况下，再用一个跨文化的方式去运用各式各样子的呃刚刚讲到的文字跟语言。 就是互相转译等等的这种技术，然后去呃很容易的，然后也完全没有呃觉得说好像要花非常非常多力气，很轻松的，那就能够去融入啊另外一个第二个社群去。那语言在这个中间，它就是一个 instrument，就是一个一个工具而已哦。那当然这个跟就是传统上面我们去把某种语言当做考试科目啊等等一样，是不同的想法。因为传统上外国语考试科目等等，呃大家是对于那个就是啊包含。 拼字啊、文法啊等等要求是很高的。那大家不管是在就是呃阅读上面，或者是听力的上面，或者是呃翻译的时候要很讲求这个文法正确性上面等等，当然是呃有所坚持。我觉得这是很棒。但是我觉得这个跟我刚刚讲的这种 second language as instrument 是完全不一样。我自己呃英文是好像。 十四岁才开始学哦，英语是二十几岁才开始学。那是，但是在那个之前，呃，我就就是有去德国住过嘛，那刚好也是住在德法边境，所以就是稍微会一点点只字片，然后就跟人开始瞎扯乱聊。这个本来就是在一个就是多语言环境的人的一个本能。那所以我当时在学英文的时候，其实我是在呃网络上面的聊天室，当时叫 i R C。 啊，上面这个我在玩一个叫《魔法风云会》的游戏，我现在还在。对，这个这历史悠久的一个游戏。那那个游戏当时也都还没有翻成中文，所以呃，绝大部分的纸牌其实都还是英文的。那我为了要学那些词，因为就是《魔法风云会》是一个集换式纸牌游戏，它要不断的印一些新的词出来，才能够说服你掏钱去买。所以它那个词都不会重用，就是同样一个概念，好比像说 counter spell，那它可能就发明很多个字，呃，什么 a n n u l a t i o n 呗。 什么之类的，有很多很多感觉是居然一等级的这些字 <laughs> 在形容同一件事情哦。那但是当时因为要要玩这个牌嘛，所以我也没有特别去管它是呃生字还是难字还是什么，它只是让我跟国际上面打魔法公会的社群能够讲同一种语言的一个工具而已。哎，在这个情况下我就学得非常快，而且在 RSC 上面根本没有人讲整句话的标点也都乱用。那所以这个就跟我就是小的时候十岁十一岁去的发边境，就是会几个字就开始跟人。 随便乱聊天是一样的这个概念，所以我就是在一个非常非常 informal 的语境啊，去开始学习用英文跟人瞎扯。那然后到二十几岁，那我脑里已经没有 acoustic model，对不对？我大概呃腔调什么都没有一个英文的腔调，因为我都没有在讲英语嘛。所以后来我去国际上的研讨会等等，基本上就是上一个人跟我讲什么口音了，我就用他的口音回去跟他讲，因为我脑里并没有一个 natively 的英语应该要怎么样子发音的这样子一个口音。那我的。 意思就是说，那这样子你在双语的环境有一次成功的经验之后，同样的这些做法，你就可以再把它放到第三种语言、第四种语言、第五种语言，而且你每次呃多学一种语言，你学下一种语言的呃速度就又更快一点，因为它中间一定有很多互相重叠的这些地方，有很多共用的字跟共用的语法渊源等等。那所以呃，我觉得总是要先从双语开始啦，慢慢才能够到达多语言的这个情况。所以你说有没有必要呢？呃，我是觉得。 至少让大家不会觉得这是一件让人很头痛的事情，不要破坏到大家学习的语言的胃口。我觉得这件事情非常重要。那你说是不是每个人都一定要掌握到 near native 的程度？那完全看你的社群啊，就是像我们写城市的，你如果不会英文的话，基本上很难去做出什么贡献，因为这就是我们的就是官方语。那大部分的城市语言的关键字也都是英文，的，这个是跑不掉的。那所以在这样子的情况之下，至少当我在看到一种新的需要。 去掌握一种语言才能够接触的社群的时候，我不会觉得说呃这个我是绝对没办法做到的事情，而是说我就开个 Duolingo 啊，或者就开一些什么 DeepL Translator 啊等等，我就觉得说好了至少我就可以瞎掰到某个程度。所以我是觉得这个这个就是嗯怎么 at ease，就是比较放松的感觉，我觉得才是双语国家，或者说我们现在叫双语环境嘛，就是我觉得最重要一件事情。